السلام عليكم كما كتشوفوا معنا هنا جينا الضيعه ديال بو بودماس بودماس تارودانت هنا جينا عند السي العربي اللي ورينا لافيرم ديالو كما كتشوفوا هنا سي ايكيبي بلي بانو سولير فوتوفولتايك وكاين من الجهه الاخرى عندنا لي بوي والبومب يعني عنده اون سيرفاس ديال 8 هكتار ولي بانو سولير يكوفر ا بو بري واحد 90% 80% اكشوالمون ديال لو بيزوان ديالو où il compense avec euh, le groupe électrogénique. Voilà, donc c'est ce qu'on fait la visite. On a vu le variateur de fréquence, il y a plusieurs débits, mais quand je fais le soleil par exemple, quand je fais une variation, le variateur de fréquence, il varie entre 40 Hz ou 30, il y a une, une certaine variation fait les limites. وهنا كنشوفوا اون ايدي انجينيوز اللي داروا ان يعني هي اون موبيليتي ديال لي بانو سولير فوتوفولتايك اترافيغ الرويد وبعض لي غولمون اللي كاينين هنا هادشي سي سي اورينتي يعني سولون لي بوزيسيون دو سوليل بوندون لا جورني اون اسي دو ريكوبيري الماكسيموم ديال لو روندمون في هاد لي بانو سولير فوتوفولتايك دونك في لو ديبي دو لا جورني ils ont une certaine orientation midi في la moitié de la journée ils ont une certaine orientation في la fin de la journée ils ont une autre orientation donc trois positions il y a une, personne qui s'occupe le déplacement des panneaux solaires photovoltaïques. Euh, qu'est-ce qu'on peut ajouter voilà, on, on voit qu'ils sont positionnés, il y a un côté électrique, ils sont positionnés en parallèle. Il y a, les panneaux, ce qu'on appelle un groupement string, ils sont en série, 18 panneaux. Pour chaque 18 panneaux, ils sont reliés en parallèle électriquement pour aller directement vers, vers la porte